שכחו. כולם, חזק, חזק! איזה יופי! איסיס דוחן צא ולבוא לי מינוי לבדוי איסיס דוחן צא ולבוא לי לבדוי איסיס דוחן צא ולבוא לי לבדוי איסיס דוחן צא ולבוא לי לבדוי la la la la la mo ya ya la la la la la mai la he la la la la mo la la la la la la milvado משפחת רסקין איזה שמח! אוי, לה לה לה לה לה שלו משפחת ברקו! משפחת רוזנברג, משפחת דמארי. היי, לה לה לה לי לי לה מו, לי לה, לי לה לה לה לה לה לה משפחת גורלי גוטמויץ. la la la li li la mo li li la di la hey la la Ich samach et lechem משפחת רוזנברג. שובו שובו השם אדמו סי והינוכם עליו עודךו סבנינו במועל קרחה זכרו ונשמחו לכל יומנו אשובו שובו השם אדמו עשי והתנוחם על עבודךו צבאינו בבויקרך הסכו נרננו ונשמחו בכל יומנו ונרננו ונשמחו ונשמחו בכל יומנו ונרננו ונשמחו ונשמחו בכל יומנו היי רואה לעבודךו פה הולכו והדוכו על מניה und mir rannen no wenn es mir kommt wenn es mir kommt ein hol yom und mir no wenn es mir kommt wenn es mir kommt hol yero el de hopol hopol בינינו. על הקלידים, איזה שמח! משפחת גרליק, איזה יופי, משפחת מלכה, משפחת סגל. משפחת רוסברג, משפחת גוטשמיץ. משפחת וישצקי, היי שובו שובו אבא שמד מובו סייבה אינו חיים על עבודךו סביינו בבוי יחד בלוי, לא, שמח, שמח, שמח! יופי! איזה יופי! משפחת שטרסברג, רוצים לראות אתכם רוגעים חזק חזק כמו בכל שאר הימים Di di da la la la da da da da. na szybach dobry. Ôi, anh lai đi đi anh lai đi đi mà da da da da. Đi đi lai lai lai, anh lai đi đi mà da da da da. Đi đi lai lai đi đi anh lai đi đi mà da da da da. Đi đi lai lai lai, anh lai đi đi mà da da da da. משפחת בראון, משפחת וישצקי, איזה שמח! משפחת מהצרי, שמח שם בסוכה, איזה יופי! אוי, איי ליי דדידים, איי ליי דדידים, אה דה דה דה דה, דידי ליי ליי ליי, איי ליי דדידים, אה דה דה דה דה Ti lai đi đi đi mãi lai đi đi đi mà da da da da. Ti đi lai lai la đi lai lai la yo yo yo. להגביה, להגביה את הווליום בבית חזק חזק ושמחתו בחגיכו. אוי, יא ידדה מה, ידדה מה, דה דה דה lái đi đi mà da da da da ôi lái đi đi đi anh lái đi đi đi mà da da da da thì đi anh lái lái בנחלת הרחבת, השמחה פורצת גדר. Hey, Anthony, muvne voni, oi si matoyda hu ba mitzvoy shid, oi zvoni, muvne voni, oi si matoyda hu ba chasidus. Tara lai lai lai, al Yisroel sholom, tiri lai lai lam, al Yisroel sholom, tiri lai lai lam, al Yisroel sholom, tiri lai lai lai, al Yisroel sholom, yadidai. משפחת רוזמן, גבוה, גבוה, גבוה, גבוה, שמח! זה ממש משמח לראות משפחות שמחברות בוקסה, אבל בוקסה חזקה חזקה. כדי שהמוזיקה תישמע טוב טוב בכל נחלת ההרחבה. משפחת כהן, אברהימי, איזה יופי, איזה שמח אצלכם בבית. הקצי לכם רוחו עד בלי די, אוי עד בלי די, עד בלי עד בלי די, די, די, די, די, סטרוליק באש, איזה שמח! אוי יא, צייב לא, ציצה סייכם, מי לא, אוי די די די, הצייב לא, ציצה סייכם, מי לא, אוי די די די. yat ye velo is the stay bi ye mal dai dai dai a che ye velo is the stay hem mal dai dai dai rav shimon zonenfeld הרב גומי דאג לנו לבובות, והרב זורנפלד מרקיד לנו את הבובה, איזה שמח! הילי שיפוצו אל שחופוצו הירסיים עשיים עשיים עשי כוסמר אוי לי שיפוצו עשיים עשיים עשיים עשי כוסמר לי שיפוצו משפחת בלוי, שמח, שמח, שמח, שמח! אוי! היי, איי, איי, איי, איי, איי, kose mal oi lich she futzu an se khutzu hay hey ay ay ay ay ay mo sai kose mal oi lich she futzu an se khutzu mo sai mo sai mo sai mo sai kose mal lich she futzu mo sai mo sai mo sai mo sai mo sai mal oi lich she futzu משפחת מאצרי לרקוד שם, שמח, שמח, שמח, שמח! למרות כל הקשיים, אנחנו לא מפחדים. השם אחד, השם איתנו. כולם נרקוד חזק בבתים! איי, יש, יש, נקרוב, כלומי בורד נבוא איי, איי, איי, רה, רה, דום, דום, דום. יש, יש, נקרוב, כלומי בורד נבוא איי, איי, איי, רה, רה, דום, אוי אוי גבוה, גבוה, גבוה, גבוה. איזה יופי. משפחת מלכה, משפחת דישצקי, כן, נרקוד, נרקוד, נרקוד. כן, איזה שמח. היי, לילה, לילה, לילה. את הגיטרות. ואנחנו כבר כבר נמצאים בשמחת תורה. בגאולה האמיתית והשלמה, כולם ביחד! תהיה יא תהיה תירלם תהיה תילילה תהיה לילה תהיה לילה תהיה לילה תהיה לילה תהיה לילה אוי אוי אוי! אני רוצה לראות את הילדים שמביאים את הספרי תורה הקטנים שלכם ורוקדים עם הספר תורה בסלון. בואו נראה מי הילד הראשון שאני רואה שהביא ספר תורה קטן. אני מחפש. איפה, איפה? הנה, יש לנו כבר את משפחת סמג'ה עם ספר תורה, ששמחים בשמחת תורה. איזה יופי, משפחת סמג'ה עם ספר תורה קטן. יואו! משפחת כולי עקב מספרי תורה! משפחת גרליק, ספר תורה! משפחת גולדשמיד, ספר תורה! איזה שמח! אוי איי איי לי די לה דם די לה דם די לה לה לה די לה די לה לה דה לה דם די אוי אוי לי די לה דם די לה דם די לה די לה אוי אוי אוי משפחת בלוי עם ספר תורה בסלון, איזה יופי, איזה משמח. היי היי היי, משפחת סוסובר, ספר תורה. תילה נילה, משפחת בראון עם ספר תורה. יאי יאי יאי, לילה לילה לילה לילה לילה לילה משפחת הולצברג עם ספר תורה. איזה שמח, איזה יופי. היי לילה לילה לילה להלן למשפחת גולדשמיד, ספר תורה, גולדמיד. יא יא משפחת בראון עם ספר תורה. איזה יופי. ניגון הקופס! בואו, בואו נראה אתכם עושים הקפות בסלון בבית, כן! בואו נראה את המשפחה שמתחילה לעשות הקפות, הקפות! הקפות, הקפות, הקפות, הקפות, הקפות, הקפות, הקפות, הקפות, משפחת וישצקי, איזה ספר תורה, איזה יופי. כמה ילדים עם ספרי תורה, ממש שמחת תורה, שמחת תורה כאן בזום בנחלה, איזה יופי. משפחת רוסברג עם ספר תורה. משפחת רוזמן עם ספרי תורה. יא אלה אלה אלה, דה לה לה לה. יא אלה אלה אלה, לה לה לה לה לה לה. תקף אותי, איי, ליי, ליי, ליי, לה, לה, לה, לה, לה, לה, איי, איי, איי, איי, לה, לה, לה, לה, לה, לה, היא כמה ספרי תורה, איזה יופי! רואה פה ילדים, חיילים בצבאות השם ששמחים בשמחת תורה. כמה ספרי תורה, איזה יופי! משפחת מלכה עם ספר תורה, משפחת בן דוד עם ספר תורה, יא יא יא יא לה לה לה לה לה יו לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה היי מה לה לה לה כל הילדים ביחד קופצים חזק אהה משפחת ברנשטיין עם ספר תורה אליי אליי אליי אליי יד אליי יד אליי פחד בן דוד עם ספר תורה, איזה יופי! משפחת סגל עם ספר תורה, משפחת כהן מאשדוד עם ספר תורה. וואו, משפחת בלוי, איזה שמח, איזה יופי. משפחת אולצברג, אנחנו נעקוב אחרי המשפחות שככה רוקדות חזק, חזק, חזק, ושואבים דליים של שמחה מהחג הגדול הזה, חג סוכות. כולם ביחד. I didn't lay לי נה נה נה נה או-הו, ישראלי! משפחת קרניאל, יופי, שמח, שמח, שמח! משפחת גלוי, איזה שמחה! משפחת גופין! היי, היי, היי, היי, היי, משפחת חבבו! היי, היי, היי, היי, משפחת כהן! היי, היי, היי, משפחת משולובין! משפחת דינארי! Di lai lai ai rai rom, ai di lai lai lai, di lai rai rom, di lai la la de, di lai rai rom, oi la dai la la la la la dai, di lai lai, משפחת סגל, איי לה לה לה לה, משפחת כהן, איי לה לה לה לה, משפחת מצליח. שמח בנחלת הר חב"ד, וישצקי עם הספר טוירר, איזה יופי! משפחת רוזמן מתוסי טוירר! משפחת אולצברג, שלושה ספרי תורה, איזה שמח! שמחת תורה בבתים ונחלס הר חב"ד. דידה היי לה לה לה דם, דידה נוצח, תיל לה לה לה דם, היי לה היי לה לה לה היי לה משפחת סוסובר על המקפצה, קופצים גבוה גבוה, משפחת גורליק, איזה שמח אצלכם, איזה יופי, משפחת גרונר. משפחת גולי עקב. דידה נוצח היי לה לה לה דם, דידה נוצח, תילה לה לה דם, היי לה לה לה לה דם, תילה לה לה לה דם, תילה לה לה לה לה דם, תילה לה לה לה לה, דידה נוצח, היי לה לה לה דם, משפחת בן דוד עם ספרי תורה, איזה יופי, איזה שמח. דידה נוצח, אוי לה לה לה דם, דידה נוצח, היי לה לה לה לה לה לה לה ל שמח אצלכם בבית. דידה נוצח, אוי לה לה לה לה, דידה נוצח, היי לה לה לה לה. אשרינו שאנחנו גרים בנחלה, אשרינו שיש לנו שמחת בית השואבה כזאת שמחה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה בנחלה, לא ראה שמחה מימיו. איזה יופי. a shrei do a hoy khel gei no manoy gerol leinu a shrei do a hoy khel gei tu litzman yofi יישר כוח לרב בומי על כל הארגון הגדול הזה. איזה יופי, איזה שמחה, למרות כל ההגבלות. יישר כוח הרב בומי. היה ריללה ריללה ריללה ריללה ריללה ריללה ריללה אשרינו, מתאים חלקי אומנוי גדולנו. איזה יופי, משפחת מיפי, איזה שמחה, איזה יופי. משפחת רוזמן, כל הכבוד! משפחת אולצברג, כל הכבוד! משפחת גנצבורג, כל הכבוד! איי, יא אשרינו, מה טועים חלקנו, מה נוהג גרולנו, איי, מה אשרינו, מה טועים חלקנו, מה נוהג גרולנו, יארי לילה משפחת מיפי, רב ישראל מיפי, איזה שמח אצלכם בבית. משפחת ברקו, כל הכבוד. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't run away. משפחת כהן מאשדוד איתנו, שמחים בשמחת הגאולה, איזה יופי! משפחת רסקין, כל הכבוד! משפחת גרליק, כל הכבוד! Aye, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. משפחת חבבו, איזה שמח! משפחת ירוסלבסקי, שמח, שמח!